'n stokkie lekker lumpanyo kos R2. En omle het R14. Hoeveel stokkie lekkers kan hy koop met sy R14? Pak dit vir my uit met jou blokkies, dan kyk ons hoeveel stokkies lekkers kan hy koop. 1 2 3 'n stokkie lekker kos R2. Omklee het R14. Hoeveel stokkie lekkers kan hy koop? Wat jy die antwoord het, steek op jou hand vir my. Nee? Sewe. Daar sê hy vir ons die antwoord gegee. Verduidelik vir ons wat het hy gedoen? Ja. broepies. Pragtig. So sy sê, wat het sy gedoen klas? Spys vir ons. Sy het 14, kyk wat doen sy? Sy sê sy het 14 by mekaar gesit want dit is hoeveel geld hy gehad het, nê? Nee. Hoeveel rand het hy gehad? 14 rand en nou gaan jy stop en toe Waarom het jy groepies van 2 gemaak? elke stokkie kos R2. Pragtig. En En hoeveel stokkie lekkers kan hy koop? 7. Pragtig. By 11 vir ons is dit 7. Baie mooi. Gee 'n hande klap. Baie mooi. Nou kan julle dit almal saam doen. Jy begin met 14 rand. Dis 14 blokkies wat jy moet hê. En nou deel jy dit in groepies van 2, want elke stokkie lekker kos R2. Dit is 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14. 15 16 17 18 19 20. Reg, 14 begin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nee, stel so as een stokkie lekker is R2, né? 2 3 5 Kan net 5 koop. Hierdie sê 10, né? Hy R14, hy's R12 en nou is dit R14. So, hoeveel stokkie lekkers kan ek koop? Drie antwoorde? Sewe.